Allora, io in corso di certi esperimenti, non solo con le carte, in altre maniere, mi servo del numero 5 del colore verde e si producono dei fenomeni, ecco che allora la scienza incomincia a dire ma allora c'è qualche cosa di vero. La vita non si come principio vitale. solamente para los y los tiempos, la manera mira, Tiempo de misterio.com En busca de la verdad.